अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है guys and I am back with a brand new video of PUBG and uh, आज uh, मैं एरिना से शुरू करूंगा और इंशाल्लाह आज एक सिंपल मैच भी खेलूंगा I mean what do call that let me check मैं भूल गया एक्चुअली क्लासिक मोड यस और uh, पता <laughs> नहीं मैं कैसे खेलूंगा What? Bro, what are you talking about, man? Hang करें तो आप लोग लीव ना कर जाना <laughs> और जो लोग सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब चैनल प्लीज हाउ लोगों ने और बच्चों ने किया एक्चुअली वो आ, तमाशा ही था आई मीन चौदह अगस्त कम और um, चवली ज्यादा लगी है मुझे एक्चुअली हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल मैच लेट्स गो स्कार हां लेट्स प्ले विद इट भाई पीछे देखो पीछे मैं तो भाई रस्सी होती तो होती अबे साले तो कौन था you मैं क्या था यू गया कहाँ ओहो What? What the hell? ये controls क्यों नहीं काम कर रहे? What the crap? Killing spree for the blue team. ये तो होना ही था मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस okay let's pick an pick a gun with more ammo <laughs> um akm that's more like सारे मरोगे हम हाँ, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा ओ ओके मैं भी शायद मैं ही मर जाऊं Hmm. Are you kidding me? what the hell? oh, bhai! मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है reload reload पीछे देखो पीछे पीछे तू तो देखो <laughs> okay. इतने टाइम बाद खत्म बाय टाटा गुड बाय गया ओ यार ओ यार <laughs> और, थोड़ा बहुत खेलता था वो भी कौन है ये लोग कहा से आते हैं मुझे समझ नहीं आ रही मैं कर क्या रहा हूँ Killing spree for the red team. Hey! The red team is in the lead. गजब बेइज्जती है okay. You deserve to die. What? Oh shoot! पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है सीरियसली इतने हेडशॉट्स के बाद भी हेडशॉट ही लगे थे ना नहीं ओ यार ओके 28 24 Clear! पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो Killing spree for the red team. finally एक okay I have to heal be careful हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल I don't know, मरेगा भी नहीं तो बड़ा बड़ा बंदा बन के लगता है Marked a location. Okay Red team victory. ओ से एक शायद मैं अपलोड करूं मार खाएगी का हैव अ मिशटी किधर गई किधर किधर अबे ओके you're dead माफी मांग रही है का तो हमने जंप कर लिया है और बेसिकली आई थिंक स्कूल ही लेकर जा रहे हैं एनीवेज एटलीस्ट लूट तो मिल जाएगी ना it's not like that bye Something is better than nothing, right? नहीं <laughs> उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में मेरा मजाक ओए, रुक भाई। चल भगा ले। What? मैं गन नहीं निकाल सकता? नहीं Let's see. God, I'm getting bored. What? What? हाँ. चलो. Six and a half hours later. Hmm. what is going on? 47 alive, kill zero. Okay, इसने मेरे से kill चुरा लिया. Cool. Oh. For now. I don't have a bomb. What oh, am I thinking about? One eternity later. Uh, where can I find somebody to kill? Nowhere. Are you kidding me? Nay. <laughs> डार्नेड एक बंदा फिर रहा है यार नहीं <laughs> oh, no no no no no no no. आपको शायद नजर आ रही है नहीं पर मुझे वो गाड़ी जरूर नजर आई एंड आई थिंक और भी बंदे हैं यहाँ पे भाग भाई भाग आई मीन बदंती fuck off shotgun please shotgun please give me shotgun love shotgun that's what she said autopilot What in the world? It's a trap. Seriously, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया मुझे पहले आना चाहिए था PUBG में नहीं यार देखते हैं इसके पास क्या था anyway. A few inches later. Baby. A few moments later. अरे कोई ले जाओ मुझे भाई रुको जरा सबर करो बोला धक जा जा नहीं Anyways. Huh. I'm like, what the this? Why is she saying good luck? Oh no! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, I have to go. Oh, no, no, no, no, please, please take me. Seriously. ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो आर यू किडिंग मी मुझे जिस साइड पे जाना था उस साइड पे वो जा नहीं रही थी किधर <laughs> भागे <laughs> What was he doing Meanwhile. वो बंदा कर क्या रहा था हेलो यार कोचिंग की south okay where is coaching की हम्म कोचिंग की कोचिंग की वेयर इज कोचिंग की Two hours later. Look at these. Actually, I'm seeing this for the first time. Somebody, you know, somebody was. ओ एक्चुअली <laughs> मेरी नज़र ही इन चीज़ों पे अब पड़ रही है global recruitment sign up with your friends here. Sure, why not if they agree I mean यार ये ये ये मुझे डरा देती है हर बार but actually it's convenient I mean क्योंकि जो बंदा वहां पे फंस जाएगा एनएमएस का जोन में फंस जाएगा अगर और उसको ये मिल जाए तो वो बहुत आसानी से हमें अंदर जोन के अंदर आ सकता है विद रिफ्लेक्शन वो यहां भी Several bad puns. ये बंदा ना मिल जाए oh darn it Hmm. yeah. She scared the shit out of me. What? Oh. Somebody coming? पीछे देखो पीछे Connie, look. Ooh, yeah. oh, darn it. Oh! Oh! Okay. Okay, okay, okay. Oh, hell no! Oh, oh, oh. Yes, I was a better player than you. Ha! Nay. <laughs> okay, I need to go. If even if anybody is there or not. Ah, Basanti! <laughs> ah! Whoa, ho, ho. कैसी लगी मेरी ड्राइविंग मैं श्योर नहीं Oh, I knew it! What the fuck? मेरा मजाक <laughs> Okay, guys, that was it for today. And if you enjoyed it, please like, share, and subscribe. And help me get a thousand subs before the end of this year 2021. What? और प्लीज वीडियोस को एंड तक देखा करें कोशिश करें <laughs> No, is no! No! No! No! I know कि बोरिंग होती है but you can help me I mean नहीं उसके अलावा जो न्यू है वो प्लीज सब्सक्राइब करें शेयर करें और या uh, दैट्स <laughs> और वीडियोस को प्लीज एंड तक देखें क्योंकि मैं जब भी अपना YouTube चैनल खोलता हूं वहां पे एक चीज मुझे शो होती है watch time 0 50 seconds to 1 to 1 and uh, 50 seconds 50 1 minute and 50 seconds so try to watch at least 5 minutes of my video i mean guys come on and <laughs> अगर आपको अच्छा लगा हो अगर ना भी लगा हो फिर भी सब्सक्राइब करें because if you don't I'll eat your cookies <laughs> that was a villainous laugh <laughs> so, so, like, share, and subscribe. And uh, see you again, guys. Allah Hafiz.